Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφθούμε ένα σπήλαιο στη γειτονική Βουλγαρία που αποτέλεσε κρυσφύγετο κατά την Οθωμανική εισβολή για τους κατοίκους της περιοχής του. Πρόκειται για το φυσικά διαμορφωμένο σπήλαιο Σουέβα Ντούπκα. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε την ιστορία του. Μόλι μια μισή ώρα οδήγηση από τη Σόφια θα βρείτε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια σε όλη τη Βουλγαρία. Το σπήλαιο Σάιβα Ντούκα είναι ένα εκπληκτικό φυσικό σπήλαιο στη βόρεια Βουλγαρία, περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ Σόφιας και Βέλικο Τάρνοβο. Το σπήλαιο πήρε το όνομα Σάιβα Ντούκα από δύο αδέλφια που κρύφτηκαν εκεί κατά τη διάρκεια τη κατοχής σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από το κοντινό χωριό Μπρέτνιτσα, το Σεβαντούκα είναι πολύ αγαπητό στους Βούλγαρους, αλλά όχι πολύ γνωστό στους ξένους τουρίστες ακόμα. Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης, το υπόγειο Μαργαριτάρι, το μεγαλύτερο φυσικό ορόσημο στο έδαφος της Μπέθνιτσα, είναι το σπήλαιο Σάεβα. Βρίσκεται στα 500 μέτρα πάνω από την επάνεια της θάλασσας. Κάθε μέρα, προσελκύει πολυάριθμους τουρίστες όχι μόνο από τη Βουλγαρία αλλά και από όλο τον κόσμο. Το σπήλαιο Σάεβα έχει μήκος 480 μέτρα και το ύψος του κυμαίνεται από 5 έως 17 μέτρα. Η συνολική έκταση του σπηλαίου είναι περίπου 3.500 τετραγωνικά μέτρα και χωρίζεται σε 5 αίθουσε. Το βάθος του στρώματος του βράχου πάνω από το σπήλαιο είναι από 8 έως 32 μέτρα σε διάφορες αίθουσες η θερμοκρασία κυμαίνεται από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου και το επίπεδο εργασίας είναι υψηλό από 96 έως 99%. Το Εθνικό Τουριστικό Σημείο Ενδιαφέροντος Σάεβα Κέιπ είναι ένα από τα φυσικά θάματα της Βουλγαρίας. Οι άνθρωποι είναι πολύ αδύναμοι για να σμιλέψουν με το μυαλό τους το αξεπέραστο φυσικό αυτό δημιούργημα. Είναι ένα υπέροχο υπόγειο μαργαριτάρι. Το σπήλαιο Σούεμπα συγκαταλέγεται στα 100 εθνικά τουριστικά αξιοθέατα της Βουλγαρίας και αξίζει σίγουρα να το δείτε. Η επίσκεψη μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη μέρα και θα σας γεμίσει με απίστευτα συναισθήματα και εμπειρίες. Στο σημείο αυτό, φτάσαμε στο τέλος της εξερεύνησης εκείνης της ημέρας, αποκτώντας άλλη μια εμπειρία ζωής σας συνιστούμε να ζήσετε και εσείς. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στο βίντεο μας, εγγραφή στο κανάλι μας και κοινοποίηση. Μας βοηθάει πολύ. Ευχαριστούμε.